नमस्कार दोस्तों एज रेडर्स की और एक वीडियो में आपका हार्डली स्वागत करता हूँ फ्रेंड्स आज का ये वीडियो कुछ अलग होने वाला है जिसमें हम 2023 में कुछ प्लानिंग करेंगे हमारा मकसद रहेगा एक साल में करोड़पति बनने का ओके फ्रेंड्स मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि दो दिन के बाद मैंने ये जो चैनल बनाया था चैनल बनाया था मैंने जनवरी फोर्थ जनवरी ट्वेंटी में तो दो दिन के बाद मेरा एक साल कंप्लीट हो रहा है फ्रेंड्स इस चैनल का तो इसकी खुशी में हम कुछ इस साल 2023 में कुछ प्लानिंग करेंगे और प्लानिंग के हिसाब से हम काम करेंगे और हमारा जो प्लानिंग रहेगा फ्रेंड्स वो एक साल में करोड़पति बनने का प्लानिंग रहेगा ओके फ्रेंड्स डेफिनेटली ये हो सकता है कि कैसे हो सकता है अगर हम पैसेनेटली हम अपने आप को कंट्रोल करें ओवर थ्रेडिंग ना करें स्टॉप लॉस लगाए रखें और अपने आप को कंट्रोल में रख के ट्रेड करें तो ये पॉसिबल हो सकता है फ्रेंड्स करोड़पति बनने का हमारा ड्रीम्स भी और उसके लिए हमें प्लानिंग करना पड़ेगा प्लानिंग यानी कैसे जैसे कि हम समझो कि हमको अपना एक घर बनाना है तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं सबसे पहले हम आर्किटेक्ट के पास प्लानिंग करवाते हैं पेपर पे और उसके बाद हम कॉन्ट्रैक्टर को दे देते हैं और उसके हिसाब से यहाँ पे बेडरूम आएगा यहाँ पे लिविंग रूम आएगा यहाँ पे किचन आएगा यहाँ पे पूजा रूम आएगा यहाँ पे स्टेकेस आएगा वो सब प्लानिंग करने के बाद साइड पे हम अपना घर बनवाते हैं ओके फ्रेंड्स तो वैसे ही फ्रेंड्स अगर हमें शेयर मार्केट में सक्सेस होना है तो हमें कुछ ना कुछ प्लानिंग करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा विदाउट प्लानिंग करके हम आगे बढ़ेंगे तो हमें लॉस ही होने वाला है फ्रेंड्स ओके और हमारा प्लानिंग ये छोटा मोटा प्लानिंग नहीं रहेगा ये हमारा प्लानिंग रहेगा एक साल में करोड़पति बनने का तो वो एक साल में करोड़पति हम कैसे बन सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा स्क्रीन पे फ्रेंड्स यहाँ पर आप चेक करोगे कि एक साल के अंदर थर्टी एट हुआ है ओके फ्रेंड्स और व्यू थोड़ा सा आया है डबल टू थ्री एट तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और जिन लोगों ने देखा है उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ फ्रेंड्स कि आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब किया और इतने व्यूज़ आए हैं मेरी चैनल पर आशा करता हूँ कि ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में ये व्यूज़ और बढ़ जाएंगे फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स सब्सक्राइब और व्यू आगे बढ़ जाएंगे फ्रेंड्स तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स 2023 में हम कैसे प्लानिंग करें फ्रेंड्स अगर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो और अपने फैमिली मेम्बर और अपने फ्रेंड्स को ये चैनल शेयर करो फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये मैंने पर मंथ का प्लानिंग किया हुआ है टोटल फर्स्ट डे से अगर समझो आप इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हमारा रहेगा टेन थाउजेंड अगर इस महीना आप टेन थाउजेंड इन्वेस्ट करते हो और अगर रिटर्न पर डे हमें चाहिए minimum five percentage per day हम लेते हैं तो पाँच सौ रुपया हमें मिलता है पर डे तो टोटल फर्स्ट डे का हमारे टोटल हो गया दस हज़ार पाँच सौ रुपीज़ ओके फ्रेंड्स ये पर मंथ का प्लान है फाइव परसेंट रिटर्न लेना है हमें पर डे अभी रिटर्न कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बाद में समझाऊंगा फ्रेंड्स जिसका मैंने वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाल दिया है वो आपको बताऊंगा मैं ओके सेकंड डे में आपका हो गया investment total ten thousand one सौ उसका रिटर्न आएगा फाइव परसेंट के हिसाब से पाँच सौ पच्चीस रुपया हमें मिलेगा सेकंड डे में टोटल हमारा हो गया सेकंड डे को ग्यारह हज़ार पच्चीस थर्ड डे को हो गया हमारा ग्यारह हज़ार पच्चीस यहाँ पर जो ग्यारह हज़ार पच्चीस था हमारा फ्रेंड्स ये वाला वो हमारे थर्ड डे में हम इन्वेस्ट करेंगे ग्यारह हज़ार पच्चीस उनका फाइव परसेंटेज आएगा फ्रेंड्स पाँच सौ इक्यावन रुपीज़ हमें प्रॉफिट होगा टोटल दोनों मिला के हो गया हमारा ग्यारह हज़ार पाँच सौ चौहत्तर वैसे फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे सीधा दस देखो देखेंगे तो ये सब आप चेक करोगे ये सब तो मल्टी पर आएगा फ्रेंड्स कंपाउंड इसका बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की तरह हमें ये प्रॉफिट मिलता रहेगा फ्रेंड्स तो यहाँ पे दसवें दिन में हमारा हो जाएगा टेन थाउजेंड का पंद्रह हज़ार पाँच सौ तेरह और पंद्रह हज़ार पाँच सौ तेरह के हिसाब से फाइव परसेंट तक के हिसाब से हमारा इनकम आएगा पर उस दिन दसवें दिन सेवन सेवन सिक्स यानी सात सौ छोटे रुपीज़ और ये दोनों मिला के हो जाएगा सोलह हज़ार दो सौ नब्बे एट्टी नाइन रुपीज़ हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा दसवें दिन वैसे फ्रेंड्स अगर आप चेक करोगे तो पंद्रहवा दिन क्या हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं मैं ये पूरा आप आप बाद में इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो फ्रेंड्स फ्रेंड्स पंद्रह दिन में फ्रेंड्स ये हो जाएगा चौदह दिन में अगर हो जाएगा फ्रेंड्स अठारह हज़ार आठ सौ छप्पन उसका फाइव परसेंट के हिसाब से नौ सौ तैंतालीस रुपया मिलेगा हमको और उसका वैल्यू हो जाएगा उन्नीस हज़ार आठ सौ के करीब और अगर फ्रेंड्स उन्नीस हज़ार आठ सौ हम इन्वेस्ट करेंगे पंद्रह पंद्रहवें दिन तो उसका फाइव परसेंट के हिसाब से हमारा प्रॉफिट होगा नौ सौ नौ नौ सौ नेवे रुपीज़ और दोनों मिला के हो जाएगा हमारा ट्वेंटी थाउजेंड बीस हज़ार सात सौ नब्यासी रुपीज़ ओके फ्रेंड्स ये फ्रेंड्स यहाँ कहाँ तक आया हमारा सोलह दिन तक हमारा इतना प्रॉफिट आया है फ्रेंड्स इसको निकाल लेता हूँ फ्रेंड्स ओके अभी हम नीचे आ जाते हैं फ्रेंड्स तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे आप चेक करोगे बीसवें दिन बीसवें दिन सॉरी पच्चीस हज़ार दो सौ सितर हम इन्वेस्ट करेंगे उसका फाइव परसेंटेज के हिसाब से हमारा प्रॉफिट होगा बारह सौ तैंसठ रुपीज़ और दोनों मिला के हो जाएगा हमारा छब्बीस हज़ार पाँच सौ तैंतीस रुपीज़ फ्रेंड्स एक महीने के अंदर बाईस हमारा ट्रेडिंग दिन डे होता है बीस से बाईस या तेईस ट्रेडिंग डे होता है इसमें हमें पर डे फाइव परसेंटेज ही लेना है ज़्यादा हमें लालच नहीं करना है और अगर आप टेन थाउजेंड डाल के फाइव परसेंटेज के हिसाब से अगर इस प्लान पे हम काम करेंगे तो ये पॉसिबल होता है फ्रेंड्स तो एक महीने का हमारा इनकम हो गया छब्बीस हज़ार पाँच सौ रुपीज़ ओके फ्रेंड्स हमने इन्वेस्ट कितना किया फ्रेंड्स यहाँ पे टेन थाउजेंड इन्वेस्ट किया ten thousand first day invest किया और लास्ट महीने के एंडिंग में हमारा हो जाएगा छब्बीस हज़ार पाँच सौ रुपीज़ हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा टोटल हमारा वैल्यू हो जाएगा टेन थाउजेंड का छब्बीस हज़ार पाँच सौ बीस अपना वैल्यू हो जाएगा यानी आप यहाँ पे चेक करोगे तो सोलह हज़ार का हमें प्रॉफिट हो रहा है फ्रेंड्स फाइव परसेंट के हिसाब से हमारा वन मंथ में यहाँ पे अगर फ्रेंड्स टेन थाउजेंड की जगह आप फाइव थाउजेंड भी ले सकते हो बीस थाउजेंड भी ले सकते हो पंद्रह हज़ार भी ले सकते हो उसके हिसाब से ये फाइव परसेंट के हिसाब से ये वैल्यू सब चेंज होती रहेगी फ्रेंड्स तो फाइव परसेंटेज के हिसाब से आप यहाँ पे थ्री परसेंटेज भी कर सकते हो सेवन परसेंटेज भी कर सकते हो ओके फ्रेंड्स टेन परसेंटेज भी कर सकते हो ये फ्रेंड्स पॉसिबल होता है ऑप्शन में फ्रेंड्स अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करोगे तो पर डे फाइव परसेंटेज भी मिल देगा मिल सकता है टेन परसेंटेज भी मिल सकता है बीस परसेंटेज भी मिल सकता है लेकिन इसमें एक ही शर्त है कि आपको धैर्य रख के काम करना पड़ेगा आपको अपने सेटअप पर काम करना पड़ेगा ओके फ्रेंड्स ओवर ट्रेडिंग नहीं करना पड़ेगा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा ओके फ्रेंड्स ये हो गया हमारा फ्रेंड्स पर मंथ का प्लानिंग पर मंथ का हमारा कितना हो रहा ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड अभी वन ईयर के हिसाब से हमें देख लेते हैं फ्रेंड्स वन ईयर करोड़पति प्लान है फ्रेंड्स ये इसका नाम लिखा है मैंने वन ईयर करोड़पति प्लान ओके तो हमें वन ईयर में हमें करोड़पति बनना है तो इसकी पॉसिबिलिटी मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ अगर फ्रेंड्स ये टोटल मंथ है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमने किया था टेन थाउजेंड का मान लो बीस हज़ार होता है रिटर्न पर मंथ या पहले महीने यहाँ पे हुआ था फ्रेंड्स चौबीस हज़ार पाँच सौ तीस हमारा रिटर्न हुआ था जिसका रिटर्न उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे इसका भी कैलकुलेशन किया है फ्रेंड्स चौबीस हज़ार पाँच सौ तैंतीस के हिसाब से और मान लो कि चौबीस हज़ार पाँच सौ तैंतीस हमें रिटर्न नहीं मिलता उसकी जगह मिनिमम हमको बीस हज़ार ही मिलेगा एंड महीने के एंडिंग में पहले वाले ओके तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे ये प्लानिंग किया है तो आप यहाँ पे फ्रेंड्स चेक करोगे ये फर्स्ट मंथ हो गया हमारा सेकेंड मंथ में क्या होगा यहाँ पे बीस हज़ार हम इन्वेस्ट करेंगे तो बीस हज़ार का हमारा हो जाएगा फोर्टी थाउजेंड जैसे यहाँ पे हमने टेन थाउजेंड इन्वेस्ट किया था यहाँ पे उसका महीने के एंडिंग में हो गया चौबीस हज़ार पाँच सौ तैंतीस रुपीज़ तो मैंने यहाँ पे पकड़ के रखा है दो पॉसिबिलिटी रहेगी फ्रेंड्स यहाँ पे पर मंथ का अगर दस हज़ार का ट्वेंटी थाउजेंड हो जाएगा या फिर छब्बीस हज़ार हो जाएगा मिनिमम ट्वेंटी थाउजेंड मैक्सिमम छब्बीस हज़ार ओके मैक्सिमम इससे भी आगे हो सकता है लेकिन हमें कुछ प्लानिंग किया है उसके हिसाब से ही हमें काम करना है तो सेकंड मंथ में क्या होगा फ्रेंड्स ट्वेंटी थाउजेंड का हो जाएगा फोर्टी थाउजेंड यानी बीस हज़ार हो, हो जाएगा चालीस हज़ार या तिरपन हज़ार ओके ये दो में से कोई भी एक प्लान पे हम काम कर सकते हैं थर्ड मंथ में हो जाएगा चालीस हज़ार का एट्टी थाउजेंड और फिफ्टी थ्री तिरपन हज़ार का दस लाख के ऊपर वैसे फ्रेंड्स यहाँ पे आप चेक करोगे तो फाइव मंथ में इसका वैल्यू बढ़ के कितना आ रहा है फ्रेंड्स ये पाँचों महीने में एक लाख साठ हज़ार का हो जाएगा हमारा तीन लाख बीस हज़ार और यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स चार हज़ार चौबीस हज़ार सिर्फ पाँचवें महीने की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स अगर आप चेक करो आप सोचो कि अगर ऐसा पॉसिबल होता है तो कितना मज़ा आएगा फ्रेंड्स हमें ट्रेडिंग करने में और ये छठे महीने का है सेवन महीने का है एट महीने का इतना है नाइन महीने का इतना है अभी टेंथ महीने का देख लेता है फ्रेंड्स डायरेक्टली ये फ्रेंड्स दसवें महीने में क्या हो सकता है फ्रेंड्स दसवें महीने में अगर हम फिफ्टी वन लाख बीस हज़ार और यहाँ पे अल्टीमेट फ्रेंड्स लास्ट में हम चेक करेंगे तो ये फोर्टीन मंथ है फोर्टीन मंथ में आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे इतना हो जाएगा उसका तो यहाँ पे आप अल्टीमेट हमारा जो टारगेट है करोड़पति बनने का तो ये हमारा फोर्टीन मंथ को यानी चौदहवें महीने में यानी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर अभी ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में हम स्टार्ट करेंगे तो ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में फ्रेंड्स ये हो जाएगा सोलह करोड़ मिलेगा बीस हज़ार के हिसाब से और छब्बीस हज़ार के छब्बीस पाँच सौ के हिसाब से ट्वेंटी वन करोड़ मिल सकता है फ्रेंड्स अगर हम इस प्लान में हम काम करेंगे तो ओके फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कुछ समझ में आया होगा फ्रेंड्स और अगर समझ में नहीं आया हो तो आप फिर से वीडियो को देखें समझे और प्लानिंग करें फ्रेंड्स मैं इसको थोड़ा स्क्रीन में फिर से दिखा देता हूँ आपको ये पर मंथ का प्लान है हमारा फाइव परसेंटेज रिटर्न के हिसाब से टेन थाउजेंड आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आप पहले दिन में टेन थाउजेंड पचास हो गया ऐसे ही आप पर डे आप फाइव परसेंटेज रिटर्न लेते जाओगे महीने के आखिर में यानी 20 ट्रेडिंग 22 ट्रेडिंग सेशन होता है इसमें 20 ट्रेडिंग सेशन में हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे पच्चीस हज़ार दो सौ सत्तर के हिसाब से नौ फाइव परसेंट के हिसाब से टोटल आपका वैल्यू हो जाएगा छब्बीस हज़ार पाँच सौ तैंतीस रुपीज़ ओके फ्रेंड्स ये एक महीने में होगा और वन ईयर करोड़पति प्लान जो है इसमें यही वैल्यू आ जाएगा हमारा फ्रेंड्स यहाँ पे एंड पहले मंथ हमने फ्रेंड्स जो यहाँ पे इन्वेस्ट किया था इसका डबल हो जाएगा फ्रेंड्स यानी तिरपन हज़ार एक लाख दो लाख चार लाख चौबीस लाख आठ लाख सोलह लाख तैंतीस lakh sixty seven lakh plus one crore के plus two crore plus five crore के प्लस टेन करोड़ के प्लस ट्वेंटी वन करोड़ के प्लस और अल्टीमेट हो जाएगा यहाँ पे ट्वेंटी वन करोड़ सेम वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पे टेन थाउजेंड का बीस हज़ार हो जाएगा उसका चालीस हज़ार हो जाएगा उसका एट्टी थाउजेंड हो जाएगा इसका एक साथ साठ हज़ार हो जाएगा तीन लाख बीस हज़ार हो जाएगा छः लाख चालीस हज़ार हो जाएगा एक लाख सॉरी बारह लाख एटी हाँ, थाउजेंड हो जाएगा पच्चीस लाख साठ हज़ार हो जाएगा फिफ्टी वन लाख बीस हज़ार हो जाएगा वैसे ही आप चेक करोगे फ्रेंड्स तो यहाँ पे सोलह करोड़ का वैल्यू हमें दिख रहा है फ्रेंड्स बीस हज़ार के हिसाब से ओके फ्रेंड्स अभी फ्रेंड्स हमें आपका सवाल यह होगा तो ये कैसे हो सकता है फ्रेंड्स ये हो सकता है अगर हम डिसिप्लिन के साथ काम करें तो भी हो सकता है और इसके लिए हमें मैंने आपको फ्रेंड्स मेरे यूट्यूब चैनल पर अगर आप जाओ जाओगे तो इस प्लेलिस्ट में जाने का है आपको फ्रेंड्स अब प्ले लिस्ट में जैसे जाओगे तो मैंने वहाँ पे ये सेटअप सीरीज़ करके एक फोल्डर बनाया होगा इस सेटअप सीरीज़ में मैंने आपको दिखा देता हूँ अभी फ्रेंड्स जिसमें टोटल चार वीडियो है इसमें पहला वीडियो रहेगा फ्रेंड्स ये वाला कौन सा वाला रहेगा फ्रेंड्स ये वाला stock setup fifty minute chart में फ्रेंड्स स्टॉक सेटअप करके रहेगा एक सेटअप सेकंड सेटअप रहेगा डेली चार्ट का सेटअप रहेगा निफ्टी बैंक और निफ्टी ऑप्शन में हर रोज दिन दो हज़ार से लेकर बीस कैसे कमाए ये भी एक सेटअप है और ये फर्स्ट के अंदर फाइव मिनट का सेटअप है फ्रेंड्स तो ये टोटल सेटअप आप चार सेटअप में कि आप चेक करोगे तो चार सेटअप का आप बारी बारी पूर्वक देखोगे उसके हिसाब से आप प्लानिंग करोगे तो भी आपका आसानी से पर डे पाँच सौ रुपीज़ मिल जाएगा फ्रेंड्स फाइव परसेंटेज के हिसाब से आपको फाइव परसेंटेज मिल जाएगा फ्रेंड्स तो ये बहुत ही बड़ी बात नहीं है और छोटी बात भी नहीं है फ्रेंड्स क्योंकि अपने आप को कंट्रोल करके इसमें मैं आगे बढ़ना है तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा होगा आपको और हम कुछ प्लानिंग करके ही आगे बढ़ेंगे हम जैसे कि मैंने अपने प्लानिंग किया है कि टेन थाउजेंड इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ या फाइव थाउजेंड इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ या फिफ्टीन थाउजेंड इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ वो सब मैं अपने आप के ऊपर डिपेंड करता हूँ वैसे आप भी अपने आप के ऊपर हाँ, हिसाब से आप प्लानिंग कर सकते हैं और डेली हर रोज़ हमें फाइव परसेंट भी लेंगे हम मिनिमम फाइव परसेंट लेंगे तो उसके हिसाब से हमें कितना रिटर्न मिलेगा वो मैं आपको यहाँ पे दिखा चुका हूँ आप चाहो तो इसका स्क्रीन ले सकते हो फ्रेंड्स ये वन ईयर प्रोपर्टी का प्लान है फ्रेंड्स और ये होगा फ्रेंड्स हमारा इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं ये पर मंथ का प्लान है सर ये इसको बोलते हैं पर डे का प्लान लिख लेता हूँ मैं फ्रेंड्स यहाँ पे पर डे ओके फ्रेंड्स ये पर का हो जाएगा फाइव परसेंट के हिसाब से रिटर्न ओके और ये हो जाएगा वन ईयर करोड़पति प्लान में हमारा रहेगा रिटर्न पर मंथ का रिटर्न रहेगा फ्रेंड्स ओके फ्रेंड्स तो वैसे हम कुछ प्लानिंग करके हम करोड़पति बन सकते हैं फ्रेंड्स शेयर मार्केट में ओके फ्रेंड्स फ्रेंड्स मैं अपनी बात करूँ तो मैंने लास्ट महीने में टेन थाउजेंड इन्वेस्टमेंट किया था जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है तो मैं लास्ट महीने में फ्रेंड्स यहाँ तक पहुँच गया था ये टेंथ डे तक यानी टेन थाउजेंड का मैंने सोलह हज़ार कर दिया था लेकिन उसके बाद का जो दो तीन सेशन मेरा जो हुआ था उसमें कुछ बहुत गलतियाँ की मैंने जैसे कि ओवर ट्रेडिंग किया स्टॉप लॉस नहीं रखा ओवर नाइट पोजिशन रखा उसकी वजह से मुझे पूरा लॉस हो गया फ्रेंड्स तो हमें फ्रेंड्स क्या करना है कि हमें ओवर नाइट पोजिशन नहीं रखना है ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है और स्टॉप लॉस मेंटेन करना है ओके फ्रेंड्स तो ये हमें समझ में आता है फ्रेंड्स हम जब प्रैक्टिकली करते हैं तब हमें हमारी गलतियाँ भी कुछ आती है नज़र में तो उसको भी सुधर के चलना है फ्रेंड्स ये मैं आपको जान की खाता में बता देता हूँ ओके फ्रेंड्स तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद